Привет, Гулич! Қандайсың? Жоқ болып кеттің. Бош айтасың бала чакаңмен тамақ жасап үй жинап. <laughs> мен күйге тисем бар ғой, вообще мен тамақ та жасап, только ресторанда тамақ ішемін ше. Конечно, үйде мен служанкаларым болады. А то прикинь, мына тамақтармен тұрмақтармен тамақ жасашы блин, вообще. Сіздерге таңғаламын, қантип үйді шыпырып жинап жүріп. <gasps> Господи. <laughs> Да, бош айтасың. Thank you.